मामला तो चाची आपको कैसा लग रहा है दिवाली इतने साल में पहला बार लग रहा है कि दिवाली है हम लोग दिवाली इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं बहुत इंजॉय बस वही है कि थोड़ा थोड़ा एक ग्रुप होता है ना फैमिली फ्रेंड जैसा इंडियन होता है तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फ्रेंड तो बनाए नहीं हैं इसीलिए थोड़ा सा ये नहीं तो और भी ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं वैसे तुम हो और हम हैं ये भी बहुत कम नहीं है ये बहुत ज़्यादा है यही इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू भगवान मस्त लग रहा है ना कितना रौनक है दुबई में दिवाली का एक आप है स्टैचू